saluton. Du semainoi passis ecte la comenzo de la parta pro disoligio, cae la situatio estas tiu ci. Venio, presto, vidu. Cae ecte hierau nisias che citiu parta isoligio restos gis decembro, la comenzo de decembro, to gis sinta clas, cio estas tre grava por nederlandanoi. Nu, cion diri? Ciel ciam, estu sanai, estu fortai, estu esperplenai kai mi lasas vin alla medito. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodia o de nove, la vorto ed Zamenhof electis la tagon por esti laut legitai, cun meditatai fakte, char tivi vortoi shainas al mi ege fortai. Do, mi legos, rande della fino della quara congressa parolado, 1900 hoc, en Dresdeno, pagio 300 hoc recnau, cae Zamenhof parolas pri kio estas grava, cae kio ne estas grava por ni. Estas gravai. Ne iai bagatelai exterae detalajoi de nia lingvo, sed gia essenzo, gia ideo, cae celo. Tial, anta ucio deva sorgi pre gia sen interrompa vivado, pre gia sen halta crescado. Granda estas la differenzo inter homo infano kai homo viro granda eble estos la diferenzo inter la nun esperanto kai la evoluzi inta esperanto de post multai Do, mi pensas che citiu messaggio ne nur rilatas al Esperanto. Pri io ein facte. Ciu ni sorgas pri iai bagatelai exterai detalagioi, au pria, o au pri essenzo, ideo cae celo de io. Ciu ni sorgas pri sen interrompa vivado, prisen alta crescado. Ien la differenzo inter homo infano kai homo viro. kai compreneble ni povas anca pensi pri homo virino, ciò ne? Au se vi ancora pli, eh, ni diru, attentas al tioi aspectoi, <laughs> ech homo plen cresculo. Ne, neutra formo tio ne estas grava. La grava feroa estas che homo infano zorgas pri bagatela ekstera detaloj. Homo prenkreskulo zorgas pri esenco ideo cae celo sen interrompa vivado cae sen alta crescado de afero. Comprenemble se valoras la penon, char se poste la afero ne estas tiel grava, mi povas lasi, gin fali. Tio estas. Cio mi pensas? Nun, cae shainas al mi tiel forta messaggio dum cetio tro disoligio, quiu svarma stra Europa in multa ilando e ne nura nederlando. Cion vi pensas per tio? Do, ni cun medito. Corandan con provi attento. Gis morgo, cae antauen, sen fine.